Você pode me matar, você pode me cortar Eu sei que tudo isso é bom pra mim Só quero te abraçar, só quero você. Eu não me importo com isso.